المشكل اللي تناولناه اليوم هو مش مسألة استقلالية المنظومة الإحصائية في تونس عن كل التجاذبات السياسية أنا اسمي زهرة الهمامي آه، متحصة على ماجستير في الإدارة المندمجة وحاليا قاعدة نشتغل كباحثة في المجتمع المدني آه، في إطار برنامج تدبير آه، قاعدين نشتغلوا على ورقة تعنى بإصلاح المنظومة الإحصائية في تونس وخاصة موضوع استقلالية المنظومة الإحصائية اليوم تونس قاعدة تعيش بعد الثورة على وقع عديد التغيرات الاقتصادية والاجتماعية اللي تتطلب أكيد معناها آه، إعادة رسم للأولويات والسياسات العامة اللي قاعدة تتوخاها الحكومات المتعاقبة على تونس من بعد الثورة في هذا الإطار شفنا أنه من الضروري جدا إلى الاهتمام للمنظومة الوطنية للإحصاء للدور اللي آه، للدور اللي تقوم به في آه، في رسم السياسات العامه اليوم علاش اخترنا نحن ديجا نخدموا على الورقه السياسيه هذه خاطر قاعدين نلاحظوا اللي مؤخرا اللي ثم آه، برشا تشكيك للمعلومه الاحصائيه اللي قاعده تتنشر التشكيك هذايا معناها كو آه، سوا من من من السياسيين اللي هما في وسط الحكومات او من خارجها يعني اليوم ينشر المعهد الوطني للاحصاء ارقام يتم آه، اذا لو كان هي آه، تخدم الاجنده اللي قاعد يخدم عليها السياسي اليوم فهي يعني لا تتعرض للانتقاد ما ان ينشر رقم ما يكونش معناها في مستوى التوقعات نتاعهم هما اذا اشتغل التشكيك يشتغل les plateaux politiques في في الطعن في مصداقيه الارقام طريقه انتاجها وما الى ذلك فرأينا اليوم انه من الضروري انه يتم تقنين اكثر القطاع نتاع الاحصاء في تونس القوانين موجوده ولكن الممارسات هي اللي آه، آه، بالحق اليوم يجب, آه، يجب اعاده النظر لها وقت نقولوا استقلاليه معناها اليوم المعهد الوطني للاحصاء يتبع اداريا آه، وزاره آه، آه، وزاره الماليه اليوم نحن نهتفوا انه نحيو المعهد الوطني للاحصاء وكل المنظومه الاحصائيه عن التبعيه للسلطه التنفيذيه حتى لا يتم التشكيك في المصداقيه نتاع الارقام اللي تم انتاجها المدخلين اللي نحن ديجا قمنا بالتواصل معاهم هما المعهد الوطني للاحصاء عملنا معاهم des réunions de facilitation آه، طرحنا ال sujet وحاولنا نشوف الوجهه وجهه النظر اللي هما يتبنوها فيما يخص آه، الاستقلاليه نتاع المعهد الوطني للاحصاء مثلا آه، في البدايه معناها المشكله كانت اوسع من هكايا لكن وقت اللي اشتغلنا اكثر على الموضوع بدا المشكل يعني يمشي ويصغر معناها حتى شنو وصلنا اللي finalement الحاجه اللي قاعده تعيق حسن سيروره العمل اللي يقوم به المعهد الوطني للاحصاء او المجلس او غيره من الهياكل اللي تنتج الاحصائيات في تونس اليوم هي استقلاليتهم عن السلطه التنفيذيه أه، donc المعهد الوطني للاحصاء هو كان اول طرف خدمنا معه أه، من ثم خدمنا مع المجلس الوطني للاحصاء آه، قمنا ببعض المقابلات كذلك مع المختصين اللي يستحقوا دائما المعلومات الإحصائية آه، قمنا ببعض اللقاءات كذلك مع آه، جمعيات من المجتمع المدني كذلك اشتغلنا على النواب يعني حاولنا ان نوصلوا الفكره نتاعنا للنواب باش نشوفوا مدى قابليه الفكره مدى تبنيهم للفكره اللي قاعدين نخدموا عليها وزيد ليجيتيميتي نتاع نتاع السوجي اسكو اليوم الاستقلاليه نتاع المعهد الوطني للاحصاء تنجم تكون او سنتر دو دو لاكسيون بوليتيك في تونس نحن اول حاجه نحبوا اليوم نطمحوا انه ننفذوها من طريق الورقه السياسيه نتاعنا هي تنقيح القوانين المتعلقه بالاحصاء خاصة فيها كل ما يتعلق بالتنسيق بين مختلف الهياكل الإحصائية آه، زيد الدعم اللوجستي اللي تقدمه الحكومة للمعهد الوطني للإحصاء للمجلس الوطني للمعاهد اللي درس الإحصاء وغيره لأنه ثم آه، خوار زيد في المستوى هذايا ومن ثم نشتغل على الاستقلالية نتاع المنظومة الإحصائية في تونس اي آه، آه، نقترحوا يكون ثم هيئه يعني اخراج المنظومه الوطنيه للاحصاء عن السلطه التنفيذيه واحداث هيئه لما لا تكون هيئه دستوريه تعنى بالمنظومه الاحصائيه في تونس ككل